हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डिलीट कमांड की तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डिलीट कमांड को कैसे यूज किया जाए उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन हमारे पास मौजूद है और हम इसी को लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर के अंदर रोल नंबर एंटर्ड है और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स के नाम भी दिए गए हैं इसके बाद क्लासेस के नेम यहाँ दिए गए हैं ये तीन ही फील्ड यहाँ पे बनी हुई है ठीक है अब हम इस टेबल को क्लोज कर देते हैं सेव ऑलरेडी है किस नाम से सेव है टेबल वन के नाम से अब हम क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी कैसे बनाएंगे तो एसक्यूएल के अंदर क्वेरी बनानी है तो यहां से जाएंगे यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे जैसे क्लोज करेंगे यहां पर एसक्यूएल नजर आएगा बस क्लिक कर दीजिएगा यहां पर और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर लिखना है क्या लिखना है लिखना है यहां पे डिलीट कमांड तो ये लिखा डिलीट अब क्या डिलीट करना है ठीक है यहां पे डिलीट लिख दिया अब क्या डिलीट करना है हमें तो आ, हमें डिलीट करना है from table one table one जो हमने बनाया है उसी में से कुछ डिलीट करना है ठीक है अब यहां पे कंडीशन देंगे where W H E R E तो ये दे दिया वेयर अब जहां पर क्या हो वेयर तो यहां पर हम बात करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट की तो ये देखिए name underscore of underscore students तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स में से जहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट क्या हो जहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट हो Shyam S H Y A M तो अगर श्याम नाम का कोई स्टूडेंट का नाम है तो वो डिलीट हो जाएगा अब एक बार चेक भी कर लिया जाए श्याम नाम से कोई स्टूडेंट है तो ये देखिए यहां पर है तो ये रोल नंबर टू वाला सीरीज जो है ना डिलीट हो जाएगा ठीक है तो कैसे डिलीट होगा चलिए ये समझते हैं इसको यहां पर आएंगे अब यहाँ पे लास्ट में आपको सेमी कॉलन देना है सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेशन टर्मिनेशन दे दिया आप यहां से इसको रन करवा दीजिए डिजाइन पे जाएंगे पूछेगा you are about to delete one rows from the specified table तो क्या आप वन रो को डिलीट करना चाहते हैं और एक बार आपने डिलीट कर दिया तो अनडू कमांड आपके लिए नहीं है ये ध्यान रखिएगा हम यस कर देते हैं डिलीट कर देते हैं अभी डिलीट हो चुका है अब इसका क्या प्रूफ है कि ये डिलीट ही हो गया तो वो अभी देखना पड़ेगा तो सबसे पहले तो ये क्वेरी हम सेव कर लेते हैं तो जो बनाया उसको क्वेरी वन से ही सेव कर लेता हूं और यहां से क्लोज भी कर देता हूं ठीक है अब यहां पे देखिए यहां पर क्या आ रहा है टेबल के अंदर डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड यानी कि जो आपका सेकंड वाला श्याम जो था वो जो हिस्सा है वो डिलीट हो गया तो यहां पर ये डिलीट कमांड ऐसे ही काम करता है उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी ठीक है